Gatesmist anâmanda nidgaki ăni haabas pânăcităn winwich, percoanã miacuicunaan yaxtamadyose jiabiatăn jinaan, dibicai uc pti'gi mət'ə, yə'ədən tə jimbich naam de anâmada de achaadä chun jyachich, escoyichaadədə'ən chun jyatədät, nätich mibäctät co'äjtsedə'ən pänätän äj, ans tə yatən mist anâmada, dibi yaxajäbä dibäts ən gees s'ajajäb nacht äj is die betzis arrahab, y arrahab die betzis kjash. Kodel in nanda ya Jesus, net ne ja hot mei miet, is er moet mutskach, is o, tim kastes. Hans de jatems met na nemen, komezich, nidu ja yakamet. Net hij is ak he in je win isede. Dit kan die hawe de punne den yandi. Toge Jesus je spurkbich die benige eich trep. Am je pi am, nach meut ja usach. Simon Per, juk ish toge ish wurmen, is ja tei, Pernda de anatada. Neta tukpa ishpukpa. Yimuwatsaha Jesús es yatoy. Vincent. Pernda de anatada. Jesús yazoy. Mislo gyashek tukpadasa tsakak. Es ibs meb yödan. Es en gyashek tsakak es moya Judas Iscariota. Simón Gmyong. Ta Judas arroja hatsakak tukpadasa es kai. Neta mukugop satanas. Chukteka ha Judas. Neta Jesús sinan. Dibum dunam. Tungojo de anpojan. برنبندي بنجحم أو شاطب تكهجوك تكود أن هنانيا خيسوس كم هخود زي أنج نيكوم بيج بمين مخا خيسوس يشبك بج ندوغج بنماج كو خيسوس ها ينديب إسبتي وان يخوي دي بياتون دب مخشو وتموئز بوينؤن ها أيوب خايج كو خودس أشخ هتساكاك تبزيم تنج كيوزن كوناج تبزيم يخودس نتا خيسوس هنان شامن نتا يأشت المرآة تنسئر أنا جبني دخائج كتنابي أسس نيا إشدت هم مرآة تندياس أسكت إن يا إشدت هم het تندياس net de Dios mio janis had die beje mir at en acht. Maar goorg. Gert heknek je im met mezig. So sta jandems mezig, ezen, erstems an maje, ha israelitet. Dan neem des mezigam, neus bot is. ernes. Ja des mez moje pachem een anamen. naitsokutit niximniyam, ntö'än ixtämtsi mi'itsintsoktä, nantä'äm naitsokutit niximniyam, pä'm naitsokutit mi'itsich niximniyam, net nitikäki jajo'oy, snijautit kotz'äm mi'itsin ixpä'kpa'atä. Simón Pedro diatäya Jesús, wintzän, mom nes, Jesús yatsoho, motz'äh nes, kiatsinpaat xpianes cham, per xpianes xtäpts oknam, net ja Pedro dalmay, wintzän, tiku kiampaat mbanes cham, ä, gu'oogaps mi, Jesús yasoho, ti teyohten kotzmixki ookops, cham di manema teyohten, kiah nemanach tekak yoy, komih manana intekak ok, kokiats is ach.